ашып жүз он екіде жұмыссыз жұмыссыздықтарға жұмысқа алу ярмаркасы өтіп жатыр мына барлығы мындай белгілердің бәрі тек қана ресей тілінде жазылған осы ресей тілде жазылған мемлекет тілде неге жазылмады деген э, сұрағыма ұйымдастырушылар организаторлар сен артистсің ба деп маған жауап қайтарды бір ғана сұрақ неге талап етілмейді қазақ тілінде неге жазылмайды деген үшін маған нацистсің деген айып тағады міне ешқандай қазақ тілі бұл жерде тіл туралы заң ешқандай жұмыс жасап тұрған жоқ қазақстанда ешқандай тіл туралы заң жұмыс жасап тұрған жоқ бәрі де ресей тілінде жұмыс жасап тұр бәрі ресей тілінде қазақ тілінде емес ал мемлекеттік тілінде жазылмаған бәрі түгел иә тіл туралы заң тіл туралы заң сақталмаған иә бәрін түсіп қоятын бәрі ұйымдастырушылар тіл туралы заң сақталмаған департамент полиции активистской области городской отдел полиции номер үш алматинский район уп город ақтөбе мемлекеттік тілінде жазылмаған тіл туралы заңды сақтамаған ақтөбе қаласы ешқандай мұнда уже қазақстан республикасы мемлекеттік істер басқарма бойынша департаменті сіздер міне жазасыздар қазақ тілінде бірақ тіл туралы заңда екі тілде жазу керек сіздер орыс тілін жазбаңыз қазақ тілін жазасыз қалғандар міне қазақ тілін жазбаған тіл туралы заңды бұзып тұр сіздер соны талап ете алмай тұрсыздар жұмыс жасамайды жүйе иә жұмыс жасамайды бәрі көрдің ба ешқандай мемлекет тілде жазылмаған бірінші мемлекет тілде жазу керек екінші қазақ тілінде жазу керек оны сіз көрген жоқсыз да білмей қалдыңыз ба жоқ қазір сіз ақтөбе тілдер басқармасы басшылығы иә иә олар содан қазір адамдар келу керек мамандар басшылар келу керек мені нацист деп айтып жатыр ғой жоқ нацист демейді сіз өз э, мені мына жерде осы ұйымдастырушылар мені нацист деп айып тағып жатыр да маған айтты маған да мына видеода бар иә мына барлығы міне мемлекеттік тілде жазылмаған ол тіл туралы заңда жазылып тұр қазақ тілінде жазылу керек керек болса үшінші сто девять Пройдите к оператору номер 13. Номер 110. Пройдите к оператору номер 13. ұйымдастырып жатыр ғой ана белгілердің бәрі жоқса белгілердің бәрі ресми тілде ресей тілінде жазылғанда қазақ тілінде жазылмаған соны неге қазақ тілінде жазылмаған деп сұрасам ол айтады сіз не нацистсің ба дейді нацисттің мағынасын түсінбейді мен намысыма тиіп екінші келген кезде ана жұмыссыз жүріп жатыр ғой жұмысқа адамдар қабылдап жатыр да ферма сосын солардың белгілерінің бәрі мемлекеттік тілде жазылмаған ресей тілінде жазылған да сосын мына ұйымдастырып жатқан организация кім деп едім уже айнагүл деген иә айнагүл деген келіншек келді сосын маған сразу сөйледі сіз нацистсің ба дейді мен нацист емеспін мен өзімнің тілімде мен сұрап жатырмын дедім неге мемлекеттілігі талап етіп неге ол қазақ тілінде жазылмайды сосын тіл туралы заңда бар ғой екі тілде керек болса үш тілде жазу керек деген сөйтіп айтсам сөзінде маған жаңа сөйлеп жатыр сен нацистсің ба деп нацист деген мағынасын бірінші біліп алу керек та адам нацист деген басқа ұлт мысалы орыс орыс орыс ұлтын мысалға кемсітсе мысалға кемсітіп жаңағыдай бопсаласа мысалға иә жоқ сен орыссың сен сол шошқағасың сөйтіп кемсітсе сол кезде нацист боласың ал мен ана жерде өз тілімді талап еткен үшін мені нацист қылып тастады мен намысыма тиіп кетті да ал ол үшін неге олай етті мен қазір басқармасына адамдар шақырамын полиция келеді осы жайында мен қазір видео ютубқа шығарып қазір жазып жатырмын өйткені менің тіл намысыма тиіп жатыр да мен де қазақпын ол қазақ емес сияқты да мынаны келіншектерден сұраңыз болыңыз не үшін ол маған айтады мен сонда мен қазақ тілінде талап еткен үшін сонда мен нацист болуым керек па әлде нацист болмау үшін орысша орысша сөйлеуіміз керек па орысша оқуымыз керек па бұл кісі маған келсе айтады ана жердегілердің неге мына орысша неге қазақша жазылған сіздер организовать етіп жатсыз неге мынаны сіз айтпайсыз иә мен оған тіл туралы заң бар ғой жазу қиын емес екі тілді жаза ескертсең олар жазады неге орысша қазақша деп иә иә иә мен сонда өз тілімді талап еткен нацистке жатпайды ғой өздері біледі дедім мен сізге сөйдедім ғой сізге ұрыстым ба айқайладым ба боғауыз айттым айтқан жоқ бірақ нацист деген нацист деген сөзің менің жаныма тиіп кетті ол намысыма тиіп кетті мен нацист емеспін сіз тек қана қазақша талап етіп жатсыз жоқ екі тілде мен айттым сізге екі тілде тіл туралы жағдай екі тілде керек болса үш тілде жазу керек азаматсыз ондай ұсақ болмаңыз мен ұсақ емес өзім ана тілім үшін ұсақ барып тұрған жоқпын ана тілімді қорғау үшін барып тұрмын мен басқа тілді емес ана тілде өйтіп нете алмаймыз бәрі бір жалғыз өзіңіз мен міне сізге талап етіп келіп тұрмын халықтың арасында сіз нацист деген үшін жауап бересіз айнагүл ханым жақсы жауап бересіз ба қазір осы жазбаға түсіріп жатсыз жауап бересіз жақсы онда қазір этот мұнда консенсус сіздің есіміңіз кім болады айна юлдагалиевна айнагүл кім айна юлдагалиқызы сондықтан да сіз сізге ескертейін сіз осы жерде ұйымдастырушы болса менікі иә. заңды